今年春节啊，可不像往年。新型的冠状病毒前来宣战，就这场战争，虽然没有硝烟，可医护人员全身装备，如同上前线。 那位说歪了，这是要塌天，哎，哪有那么悬？那位阿姨说了，那亲情怎么办？我想去看三舅母，到二姨家转转。哎，我可跟您说啊，各位听我劝，那医护人员够辛苦了，咱就别添乱了，好好在家待。 待着就等于做贡献，看看电视，研究三顿饭。哎，可得吃熟食啊，那生冷就别沾。做做卫生，把身体锻炼。一天两次开窗户，这都是好习惯。要出去买菜，把口罩戴严。人多的地界儿啊，相对不安全。 买完吃喝日用品，赶紧往家转。到家先洗手，避免病毒传染。打肥皂，用清水，您多冲几遍，冲多长时间？您把歌唱完，祝你生日快乐，祝你生日快乐。就这种洗手的方法是快乐又安全。 万一发了烧，浑身酸软，头疼脑热，嗓子痛，呼吸困难，哎，就得上医院了。要找发热门诊，就上官方网站。戴好口罩，戴上眼镜，穿好外套，拿好钥匙，带上手机，慢点下楼，您就直奔医院。那位朋友说了。 你快闭嘴吧！你越说越悬了。你了别担心呢，也不用抱怨。咱天津的防疫特别完善，一级响应就是为了确保民安，多管齐下，咱百姓称赞。 实时的疫情发展，手机就能看。那八旬老人钟南山都冲上前线了，咱天津的老百姓也不怕硝烟。我们不仅要为逆行者双手点赞，还要申请参战。加油，天津！加油，武汉！ 全国人民众志成城，齐心协力，听党指挥。不久以后，春暖花开，万民同乐。摘了口罩，咱笑的会更甜，对，笑的会更甜。